Namun nikmat itu akan pergi dan hilang darinya apabila ia tidak pernah mewujudkan rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pula kita lupa bersalawat serta mewujudkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi sebab kita merasakan sebuah kenikmatan yang besar di hari ini yaitu kenikmatan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang telah berlalu kita telah membahas seputar hukum memenuhi undangan undangan pernikahan apakah ada di antara kita yang masih mengingat hukum menghadiri undangan pernikahan atau saya tunjuk siapa yang masih ingat apa hukum menghadiri undangan Undangan apa? Undangan sunatan atau undangan apa? <laughs> Undangan walimahan. Iya. Walimah itu umum ya. Walimah apa artinya acara makan-makan? Iya. Walimah. Iya. Menyediakan santap siang dan memanggil orang itu walimah namanya. Kalau ditambah walimah urus, urus. Ah, urus itu pernikahan. Iya, artinya urus apa? Pernikahan. Jadi santapan pernikahan. Iya. Apa hukumnya? wajib. Ada berapa syaratnya? Empat, lima? Ada berapa? Lima. Yang pertama, siapa yang bisa sebutkan? Hah? Dari ujung kanan. Fa ashabul yamin, ma ashabul yamin. Ya, dari sisi kanan. Kewajiban menghadiri undangan ada lima syaratnya, kata beliau, kata saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya. Ya, betul ada lima? Hah? Tiga. Yang pertama, ketika diberi undangan khusus. Yang kedua, tidak terdapat kemungkaran. Ya, tidak terdapat kemungkaran. Entah kemungkaran berupa musik campur baur antara perempuan dan laki-laki ataupun apa? Yang disembeli di situ adalah hewan-hewan yang tidak di yang tidak dihalalkan seperti misalnya apa? Hah? Seperti apa? Ya, salah dimaklumi ya. Ya, atau sembelihan yang pada asalnya boleh dimakan dagingnya, tapi dia sembelih bukan untuk Allah, tapi menyebut apa? Menyebut hal-hal yang diagungkan di tengah masyarakat. Nah, itu kemungkaran. Yang ketiga syaratnya adalah yang ketiga, ada tiga syaratnya. Yang pertama, undangan khusus. Yang kedua, tidak terdapat kemungkaran pada acara walimah tersebut. Yang ketiga apa? Bersifat umum. Maksudnya bagaimana? Tolong jelaskan, kita masih awam. <laughs> Coba, saya baru dapat faedah ini bersifat umum. Tafadhal. Silakan, silakan tolong di sampingnya, di belakangnya, kiri kanan dibantu. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan saling tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan. Hah? Bukan. Itu lain itu, itu cawan pembahasan nanti di bawah. Kita sudah bahas itu. Tidak memiliki apa? Tidak memiliki uzur ataupun alasan yang akan menghalangi dia dari hadir. Ya. Yeah. Ini ada tiga. Ya, diingat-ingat ya. Masalahnya kita selalu diperhadapkan dengan undangan pernikahan. Iya. Kemudian sebenarnya masih banyak tanya jawab yang telah kita ambil e, seputar materi yang telah kita bahas pada pekan yang lalu. Namun karena waktu yang senang yang senantiasa berjalan, kita akan memanfaatkan pada e, apa namanya? pembahasan yang baru. Kemudian pembahasan di malam hari ini ya. Sama kita waktu kecil kalau sering dinasihati oleh orang tua, itu terus ya. Akhirnya apa? Berasap telinga. Akhirnya apa? Itu yang perlu kita wujudkan adalah pengaplikasian dari sebuah nasihat. Kemudian pembahasan di malam hari ini kata penulis Hafizahullahu taala Ijabatu da'wati ta'amin ghairi wal ghairil walimati. Bisa dibaca ghairi, bisa dibaca ghaira. Hukum memenuhi undangan selain walimah pernikahan. Apa pembahasannya? Hukum menghadiri undangan selain pernikahan. Misalnya undangan acara syukuran atau apa? Acara akikahan, acara sunatan atau acara acara apa lagi? Banyak ya? Iya. Acara makan-makan misalnya setelah talim di antara jamaah, ayo ke rumah ya. <laughs> Kemudian kita bahas apa hukumnya seperti ini. Misalnya kata penulis kata amil akikati wa ghairiha seperti undangan untuk menyantap hidangan akikah ataupun sejenisnya. ataupun semisalnya ikhtalafal ulama'u fi hukmi ijabatiha para ulama telah berselisih pendapat tentang hukum memenuhi undangan itu ya jadi ada perselisihan terkait dengan hukum memenuhi undangan selain undangan pernikahan pendapat yang pertama jadi di dalam ilmu fikih identiknya itu ada apa? Ada perselisihan. Ya. Jadi boleh bagi seorang misalnya A pendapatnya nomor satu, B pendapatnya nomor dua. Tidak boleh saling mengingkari. Selama apa? Selama ada dalil yang dia pegang dan dalilnya benar. Dalilnya apa? Benar. Itu dalam perselisihan fikih. Adapun akidah itu tidak boleh. A mengatakan Allah ada di atas, B mengatakan Allah ada di mana-mana. C mengatakan Allah ada di hati. Apa lagi? D mengatakan Allah di mana? Bukan di atas, di bawah, samping, kiri, kanan. Iya. Tidak boleh ya seperti itu. Pembahasan akidah itu hanya satu. Hanya satu. Pembahasan akidah tidak boleh seorang memilih pendapat. Iya. Hanya ada satu pendapat. Beda dengan fikih. Seorang bisa memilih beberapa pendapat dengan catatan harus memegang dalil yang kuat. Harus memegang dalil yang kuat. Pendapat yang pertama, kata penulis, ijabatul Alqaulul awal, tajibul ijabatul lihadihi da'wati, faqawluhu sallallahu alaihi wasallam, idha du'ya ahadukum ilal walimati fal ya'tiha, yashmalu hadal amru walimatal ursi wa ghairaha. Pendapat yang pertama, wajib untuk apa kemarin pengertian wajib? Masih ingat pengertian wajib? Sudah dibahas ya? Ya, di belakangnya sampingnya al-munzir. Samping kirinya, ya, bukan samping kanannya. <laughs> Aman insya Allah samping kanannya. Hah? Apa wajib? Ada yang masih ingat? Kemarin sudah diberikan pengertian. Nah, saudara kita, Akhshamsul, Fidahullah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkahinya. Ya, sudah doakan keberkahan, ayo dijawab. Apa wajib? Sebuah perintah yang jenis perintah tersebut memberikan tekanan, menekankan kepada orang yang diberi syariat harus melakukannya. Ya, sebuah perintah yang lazim, yaitu yang betul-betul harus dilakukan oleh apa? Oleh seorang yang diberi beban syariat. Yang diberi beban syariat, yang pertama syaratnya berakal, yang kedua balik, tahu balik ya? Ya. Jadi yang pertama kata para ulama, hukumnya wajib menjawab undangan selain undangan pernikahan. Ini yang pertama. Pendapat yang pertama, mereka berdalil, lihat coba ya, para ulama mereka tidaklah berkata kecuali berlandaskan oleh dalil, entah Al-Qur'an dan sunnah. Tapi di zaman sekarang orang-orang tidaklah berargumen kecuali dengan apa? Dengan atas dasar apa-apa yang telah berlalu dari nenek moyang mereka. Kayak orang kafir, orang musyrik dari zaman dahulu, ketika mereka ditanya, ayo ikut apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, kepada Rasulnya, berupa Al-Quran, apa kata mereka? Kami hanya mengikuti apa yang di kami dapati dari nenek moyang kami. Ya. Padahal nenek moyang mereka tidak memahami terkait dengan perkara dengan apa? Terkait dengan perkara agama. Ya. Makanya kita lebih menjunjung tinggi Al-Quran daripada daripada agama nenek moyang. Ya, di zaman di hari kiamat nanti nenek moyang tidak akan dapat memberikan syafaat kepada kita. Yang dapat memberikan syafaat kepada kita adalah apa? Adalah Al-Qur'an. Ya. Keselamatan sejati itu seorang selamat dari api neraka dan masuk ke dalam syurga. Kemudian kata penulis, mereka berdalil pendapat yang pertama, para ulama berdalil dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Idza du'iya ahadukum ilal fal falyatiha. Apabila salah seorang dari kalian itu diundang untuk menghadiri semua acara resepsi makan. Ya, acara makan-makan. fal Falyatiha. Hendaklah ia menghadirinya. Ini perintah, hendaklah. Asal perintah adalah apa? Adalah wajib. Ya, adalah wajib. Selama tidak ada hal yang memalingkannya dari wajib menuju ke sunnah. Kata penulis, hadis ini mengandung sebuah perintah yang mencakup acara resepsi pernikahan ataupun semisalnya. Bahkan telah datang pada sebahagian riwayat hadis ini yang menyebutkan secara jelas akan kewajiban seorang memenuhi undangan selain pernikahan yaitu sebuah hadis yang tercantum dalam buku sahih muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fal yujib urusan kana au nahwahu maka hendaklah dia memenuhi undangan entah undangan pernikahan ataupun semisalnya ya semisalnya seperti undangan akikah undangan acara syukuran undangan acara sunatan dan sejenisnya Wahada madhabul zahiriyati wa ba'du syafi'iyah. Dan pendapat pertama ini adalah pendapat orang-orang yang mengikuti mazhab orang-orang zahiriyah. Dan mengikuti mazhab orang-orang Imam syafi'i. Kalau mazhab zahiriyah itu cara mengambil hukum dari hadis sesuai dengan zahirnya. Iya, sesuai dengan zahirnya. Sama misalnya Rasulullah SAW melarang seorang kencing di air tergenam. Ya. Rasulullah melarang kalau ada air tergenam tidak boleh kencing di situ. Tapi orang-orang yang mengikuti madhab tahiriya mengatakan boleh bagi seorang kencing di air tergenam tapi jangan kencing langsung. Kencing di botol lalu ditumpah. Ya, ini apa? Zahir hadis dia lihat. Tidak boleh kencing langsung. Berarti kalau kencing melalui botol kemudian ditumpah itu apa? Itu boleh kata mereka. Di antara zahir dari hadis yang diambil, apa kata Rasulullah SAW terkait dengan izin wanita perawan ketika ditawarkan menikah? Wa idnuha simatuha. Dan izinnya wanita perawan ketika diminta izin untuk dinikahkan adalah dengan diamnya. Berarti diamnya wanita adalah wanita perawan tentunya ya. Dengan apa? Dengan senyum ya, <laughs> masya Allah. <laughs> Ya. Ya, izinnya kata Rasulullah SAW paling lebar senyumnya beliau. Alhamdulillah. <laughs> <laughs> Barakallahu fik Ya. Jadi izinnya wanita perapan itu dengan diam. Nah, coba lihat orang-orang Tahiriyah, orang-orang yang mengambil apa yang nampak dari hadis. Apa kata dia? Kata mereka, kalau ada wanita perawan yang dinikahkan Sebelum dia dinikahkan, diminta izin darinya untuk dinikahkan. Dan ia mengatakan, saya ingin menikah. Atau mengatakan iya. Maka pernikahan yang berlangsung itu batal. Itu apa? Batal. Karena yang disebutkan di dalam hadis, itu dia harus diam. Sementara dia mengatakan apa? Iya, saya setuju. Maka kata mereka, batal. Kenapa? Karena berselisih dengan apa? Dengan konteks zohir hadis. Tapi sebenarnya apa? Tidak, iya. Yang disebut oleh Rasulullah SAW itu yang paling minimalnya. Keadaan yang paling minimalnya. Iya. Itu orang-orang Tuhahiriya. Jadi madhab yang terkenal itu yang pertama mazhab Tuhahiriya, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah dan Hanbaliyah. Kemudian pendapat yang kedua dari memenuhi undangan selain undangan pernikahan, kata penulis tustahabbul ijabatu li hadhihi da'wa wala tajib pendapat yang kedua disunnahkan untuk menghadiri undangan selain pernikahan dan tidak sampai wajib dan tidak sampai apa wajib kalau sunnah apa sunnah itu sebuah perintah yang diperintahkan oleh syariat namun tidak ditekankan untuk dilakukan. Sebuah perintah yang diperintahkan oleh syariat namun tidak ditekankan untuk dilakukan. Kalau kewajiban apa? Ditekankan untuk dilakukan. Nah, kalau melakukan hal yang sunnah, apa hasil yang didapat? Kata para ulama, diberi pahala orang yang meninggalkannya dan tidak mengapa orang yang Diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak mengapa bagi orang yang meninggalkannya. Kemudian kata kelompok yang kedua ini, fal amru bi ijabatiha yuhmalu ala istihbab. Maka seluruh perintah yang terdapat di dalam hadis Nabi wajibnya menghadiri memenuhi undangan selain acara pernikahan itu bermakna mustahab sunnah ya bernama mustahab sunnah perhatikan ya sunnah itu memiliki berbagai macam nama yang pertama mustahab yang kedua nafilah ya yang kedua nafilah yang ketiga fadilah banyak namanya tapi yang paling sering itu mustahab sunnah nafilah fadilah ya dan sunnah juga itu berbagai macam, bertingkat-tingkat. Ada sunnah yang ditekankan, ada sunnah yang tidak ditekankan. Kenapa kata mereka? Jadi <laughs> kelompok ini, kelompok kedua, itu memalingkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadiri undangan dari wajib ke sunnah. Berarti perlu dalil, iya tidak? Perlu dalil yang mendukung pendapat mereka bahawa perintah menghadiri undangan selain pernikahan itu hukumnya sunnah bukan wajib. Ya, kelompok kedua ini telah memalingkan perintah Rasulullah SAW dari wajib ke sunnah. Berarti harus ada dalil yang semisalnya yang memalingkannya. Kata eh, kelompok kedua ini liwujudin liwujudi sarifin lidzalik. Karena adanya dalil yang memalingkannya. Apa dalil yang memalingkannya? Fa fi Muslimin An Anas radhiyallahu taala anhu anna jaran li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farisiyan kana tayyibal maraq. Dalil yang memalingkannya dari wajib ke sunnah adalah sebuah hadis yang tercantum di dalam sahih Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu Anas ada hubungan apa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hubungan apa? Hmm? Ada yang tahu? Anas adalah menantu, pembantu, ya, pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa tahun? Kalau saya tidak ingat sekitar 10 tahun. Ya, 10 tahun. Itu bukan celaan terhadap seseorang yang menjadi pembantu terhadap seorang ahlul ilmi. Ya, seorang yang berilmu. Ia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan hadisnya ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki seorang tetangga yang berbangsa Persia. Dan adalah tetangga beliau sallallahu alaihi wasallam itu sangat pandai dalam memasak. Iya, sangat pandai dalam memasak. Fasana ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma jaa yad'uhu. Di suatu hari tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membuat sebuah hidangan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia pun mengajak Rasulullah untuk hadir. Ya, perhatikan. Faqala wa hadhihi li Aisyah. Tak kala tetangga beliau alaihi salam, alaihi salatu Wasallam datang ke rumah beliau untuk mengajak hadir di rumahnya menyantap acara makan-makan selain pernikahan? Apa kata Rasulullah SAW? Apakah undangan ini untuk istri saya Aisyah radhiyallahu taala anha? Ya. Ini betul-betul suami yang cinta ke istri. Ya, kalau kita misalnya datang dipanggil sama ikhwan, ayo datang ke rumah. Ya, eh, jamin bawa istriku di nanti banyak sekali ceritanya. <laughs> Ya. <laughs> nanti tidak bisa cerita bebas kalau bawa istriku. Ya, Jami bawa adik. Ah. Itu zaman sekarang. Iya, dah usah bawa istri. Nanti kita tidak bebas cerita di mobil atau di rumah. Ada lagi cerita, ya. Coba lihat Rasulullah sallam. Apakah undangan ini untuk Aisyah? Iya. Yang jemulah juga, masya Allah tertawa ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan untuk melepaskan ke, apa namanya, melepaskan masa bujangnya. Iya. <clears throat> Ya satu kali <laughs> saja minnya. Eh. <laughs> Kecuali eh, apa namanya doanya double itu tidak apa-apa. Ya. <clears throat> Maka Rasulullah Alaihi Wasallam terlebih dahulu. Apakah undangan ini untuk Aisyah juga? Apa kata tetangga beliau alaihi salatu wassalam? Qala la. Undangan ini bukan untuk Aisyah. Hanya untuk engkau Wah, luar biasa. Sekiknya ya. <laughs> Kemudian faqala Rasulullah SAW, La. Maka Rasulullah SAW tidak ingin pergi juga. Karena istrinya tidak diajak. Ia ya, masa kenyang sendiri? Ia ya, istri kelaparan. Ia, ya, Masya Allah. Ini diantara bentuk gambaran kecintaan seorang suami terhadap istri. Kemudian Rasulullah tidak ingin pergi. Memenuhi undangan tersebut. Coba lihat, diajak ke rumah, diundang langsung secara khusus lagi. Tapi dia tidak datang. Iya. Fa'ada yada'uhu. Kemudian orang ini, tetangga Rasulullah SAW, kembali memanggilnya. Ayo datang ke rumah, wahai Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW kembali mengulangi pertanyaannya. Apakah undangan ini untuk Aisyah juga? Kemudian orang ini mengatakan tidak. Undangan ini khusus untukmu. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan saya tidak ingin pergi. Ya, saya tidak ingin pergi. Hingga lelaki ini mengulang ketiga kalinya datang ke rumah Rasulullah SAW kembali mengundangnya. Kemudian Rasulullah SAW kembali mengulang pertanyaannya. Apakah undangan ini untuk istriku juga? Untuk Aisyah juga? Barulah ia mengatakan na'am. Iya. Daripada tidak datang. Iya. Lebih baik saja. Ya. Kemudian orang yang mengatakan, ya Rahim Rasulullah. Ini undangan untuk istrimu juga. Kemudian Rasulullah SAW pun pergi bersama Aisyah hingga datang ke rumah tetangga beliau alaihi salatu wassalam. Dan inti dari hadis ini adalah kata penulis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafada ijabat da'watihi li ta'amil ladzi sana'ahu lahu li udhrin la yakfi mithluhu li isqatil wajib inti dari hadis ini adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menolak ajakan undangan untuk apa? Undangan untuk menyantap sebuah santapan yang telah dibuat oleh tetangga beliau alaihi salatu wasallam dengan sebuah alasan perhatikan semua alasan yang mana alasan ini tidak cukup untuk menggugurkan kewajiban. Apa alasan beliau? Kata penulis, alasan Rasulullah SAW ada mudawati Aisyah. Karena tidak diundang Aisyah. Alasan ini tidak akan mungkin menggugurkan semua kewajiban. Maksudnya apa? Maksudnya, kewajiban ketika sesuatu tersebut adalah sebuah kewajiban, maka harus dilaksanakan. Walaupun istri kita misalnya tidak diundang. Iya, kalau misalnya menghadiri sebuah acara per, acara undangan selain pernikahan itu wajib, maka Rasulullah SAW akan pergi walaupun Aisyah radhiyallahu taala anha tidak diundang. Karena tidak diundangnya Aisyah itu bukanlah alasan yang dapat menggugurkan kewajiban. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, Kata penulis, "Falau kanatil ijabatu wajiba, lama rafadun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Seandainya memenuhi undangan selain acara pernikahan itu wajib, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan menolak untuk hadir. Karena sekadar Aisyah radhiyallahu taala anha tidak diundang. Ini alasan yang pertama. Jadi ada hadis yang memalingkan dari wajib menuju ke mana? Ke sunnah hadis ini. Iya. Kemudian alasan yang kedua, dari alasan secara akal kata penulis wali anna fi ijabatihi wali anna fi ijabil huduri li ghairi walimatil ursi masyaqqatan 'alan nas dan karena ketika diwajibkan untuk menghadiri acara santapan selain pernikahan itu terdapat keberatan bagi manusia berat tidak kalau misalnya tetangga datang ha, acara ke diundang misalnya hadir ke acara akikahan datang tetangga yang lain. Acara syukuran, datang tetangga yang lain. Acara apa? Acara sunatan, datang tetangga yang lain. Acara baru baru apa? Baru potong rambut yang punya rumah. Itu apa? <laughs> Itu akan memberatkan manusia. Iya, memberatkan manusia. Jadi pendapat yang mewajibkan itu perlu apa namanya? Perlu diteliti kembali karena banyak hadis atau banyak alasan yang menyebabkan menghadiri undangan walima selain pernikahan itu hukumnya apa? Sunnah. Kata penulis wahada madhabu jumhuril ulama wa huwal arjah. Dan pendapat yang mengatakan sunnah menghadiri acara selain pernikahan itulah pendapat yang benar di mana mayoritas para ulama itu berpendapat dengannya. Kemudian hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza du'iya ahadukum falyujib fa in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am" Akhrajahu Muslim aidan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza du'iya ahadukum Apabila salah seorang dari kalian diundang, fal yujib, maka hendaklah dia menjawabnya. Fa in kana sha'iman fal yusalli. Apabila ia sedang berpuasa, maksudnya orang yang diundang tersebut sedang berpuasa, fal yusalli. Maka hendaklah ia apa? Hah? Fal apa fal yusalli? Hendaklah ia apa? Hah? Hendaklah ia berdoa mendoakan orang yang orang yang mengundang bukan membatalkan nanti ada perincinya perinciannya dilihat puasanya apakah sunnah atau wajib kalau wajib tidak boleh kalau sunnah bagaimana apakah yang lebih utama dibatalkan atau tidak ya nanti akan datang maka apabila ia berpuasa dan berpuasa kata Rasulullah SAW memberikan petunjuk maka hendaklah ia apa mendoakan orang yang mengundang maksudnya tetap hadir tapi apa? Cukup memberikan doa kepada orang yang mengundang. Memberikan doa kepada kedua mempelai. Ya. Kedua mempelai. Ini diantara maknanya. Falyu solli. Karena solat secara bahasa itu adalah ad-du'a. Berdoa. Sebahagian para ulama mengatakan maksudnya falyu solli. Hendaklah dia solat. Maksudnya hendaklah ia solat. Di rumah orang yang mengundang tersebut dan mendoakan keberkahan terhadap terhadap orang yang mengundang demikian pula mendoakan pengampunan ini atas dasar sebuah hadis Rasulullah SAW pernah diundang oleh salah seorang Sahabia yang bernama Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha ketika Rasulullah SAW diundang ia pun sampai ke rumah orang yang mengundang beliau ia salat dua rakaat ya ia salat dua rakaat nah dari sinilah para ulama mengatakan faliyusalli itu ada dua maknanya. Entah mendoakan orang yang mengundangnya atau dia salat di rumah orang yang mengundangnya dan mendoakan keberkahan dan permintaan ampunan. Wa in kana muftiran falyat'am dan apabila ia tidak berpuasa maka hendaklah ia makan. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Hadis yang kedua, nanti akan datang fikihnya. Hadis yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, Fa insya'a ta'ima wa insya'a taroka. Apabila ia ingin untuk makan, maka ia makan. Dan apabila ia tidak ingin makan, maka ia tinggalkan. Nah, pembahasan yang pertama dari hadis ini, Ida du'iya sa'imu ilal walima. Apabila orang yang sedang berpuasa diajak untuk menghadiri undangan, undangan pernikahan. Iya. Apa hukumnya? Orang yang sedang berpuasa diajak untuk menghadiri undangan, kata penulis, yajibu alihil ijabat liwalimatil ursi. Wajib bagi orang yang sedang berpuasa untuk menghadiri undangan pernikahan. Wala yajibu alihil aklu bila khilafin bainal ulama. Dan tidak wajib bagi orang yang sedang berpuasa untuk makan tanpa adanya perselisihan di antara para ulama. Maksudnya seluruh ulama bersepakat ketika orang yang diundang sedang berpuasa maka tidak wajib baginya untuk makan. Fakat kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza du'iya ahadukum falyujib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila salah seorang dari kalian diundang, maka hendaklah ia menghadirinya. Dan perintah ini mencakup orang yang sedang berpuasa dan orang yang tidak berpuasa. Fa in kana shaiman falyusalli. Apabila ia sedang berpuasa, maka hendaklah ia mendoakannya. Wa in kana muftiran fal yat'am. Apabila ia tidak berpuasa, maka hendaklah ia memakannya. Perhatikan selanjutnya. La yajuzu lahu an ya'kula in kana shaumuhu wajiban. Tidak boleh bagi seorang yang sedang berpuasa untuk makan. Kalau tidak boleh, itu berarti haram. Ya. Tidak boleh bagi seorang yang berpuasa untuk makan di acara walima pernikahan. In kana saumuhu wajibah. Apabila puasa yang ditunaikannya, itu adalah puasa wajib. Ya. Nanti akan datang kalau sunnah. Kasumin nazri wal kafarah. Seperti puasa nadar atau puasa kafar. Tahu puasa nadar ya? Kalau misalnya banyak orang yang seperti ini. Kalau misalnya anakku disembuhkan, maka saya akan puasa dua hari misalnya. Ya. Tak kalah anaknya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia harus berpuasa dua hari. Ya. Nah, ketika dia berpuasa dua hari bertepatan dengan undangan pernikahan, maka haram baginya untuk membatalkan puasanya. Walaupun makanan yang hadir itu adalah makanan terenak di pandangannya. Ya, dibungkus saja, Pak. Ya, <laughs> Bawa kantong dari rumah. <laughs> ya. Ini yang pertama. Walahu an yuftir in kana sawmuhu tatawuan. Dan boleh baginya, ya. Jadi kalau baca bahasa Arab, ustaznya baca bahasa Arab, perhatikan misalnya, walahu an yuftir dan boleh baginya. Berarti lahu boleh. Iya. itu sedikit demi sedikit walaupun kita tidak belajar bahasa Arab, ketika memperhatikan kata per kata, kalimat per kalimat dari arti itu bisa kita tangkap. Iya, bisa kita tangkap. Walahu an yuftir dan boleh baginya untuk berbuka idza kana apabila saumuhu puasanya tatawuan sunnah. Ini diantara nama lain untuk sunnah, tatawu. Iya, ada berapa? Sudah ada berapa? Lima. Iya. Hitung sendiri. Sudah besar. Alhamdulillah. Iya. Dan boleh baginya untuk berbuka apabila puasa yang ditunaikannya adalah puasa sunnah. Wahtalafal ulama'u fil afdalillah. Sementara para ulama itu berbeda pendapat. Apakah yang lebih utama baginya? Maksudnya apakah dia melanjutkan puasanya atau berbuka? Pendapat yang pertama, yustahabbu lahul iftar. Nah, dari sekarang ini perlu kita belajar fikih mengenal perselisihan satu dua pendapat. Agar apa? Agar kita tidak menyalahkan orang lain ketika melihat orang lain misalnya, Uy, bangkit dari rakaat kedua, dia tidak mengangkat takbir, tidak mengangkat afan, tidak mengangkat tangan. Ya, bangkit dari tasyahud pertama, tidak mengangkat tangan. Wih, salah solatnya itu. Padahal ada pendapat yang seperti itu. Bahkan pendapat itu yang kuat. Ya, karena hadis yang mengatakan mengangkat tangan ketika bangkit dari rakaat kedua itu hadis dari perkataan sahabat, bukan dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa khairul huda huda nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana engkau melihatku salat. Ya. Ini perlu kita mengenal perselisihan agar tidak kaku dalam menjalani kehidupan. Yusahabu lahul iftar. Pendapat yang pertama, disunnahkan untuk berbuka. Bagi orang yang puasanya apa tadi Pak? Sunnah atau wajib? Puasanya. Sunnah ya? Iya, perhatikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Orang yang akan menampung ilmu, yang pertama, dia siapkan hatinya. Yang kedua, dia siapkan hati, apa namanya pendengarannya. Iya. Dan yang ketiga dia hadir, maksudnya ruh, ruh dan jasadnya itu hadir di majelis ilmu. Siapa yang menyiapkan tiga ini, maka dia akan membawa hasil pulang ke rumah. Iya. Rasulullah SAW atau Allah Subhanahu Wa Taala yang berfirman sendiri, liman al qasama bagi siapa yang mempersiapkan pendengarannya. Iya. Kemudian menyiapkan hatinya dan dia hadir. Ini tiga yang perlu dihadirkan saat menuntut ilmu. Pendapat yang pertama disunnahkan untuk berbuka. Faqat rawal baihaqi baihaqiyu an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu taala anhu annahu qala karena sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Baihaqi dari sahabat yang mulia Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu annahu qala sana'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman di suatu hari aku membuat sebuah makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa yang membuat Abu Abu Sa'id Al Khudri fa'atani huwa wa ashabuhu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bersama para sahabatnya. Falam mawudi atau am tak kala makanan itu dihidangkan, ya, makanan sudah dihidangkan. Rasulullah SAW sudah ada dan para sahabatnya. Abu Said menghidangkan makanan yang telah dibuatnya. Qala rujulun minal qawm inni sa'imun. Maka di antara lelaki, ada yang mengatakan, saya sedang berpuasa. Iya, saya sedang Berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Da'akum akhukum wa takallafa Saudaramu telah memanggilmu dan saudaramu telah menempuh sebuah apa namanya? sebuah kesusahan, keletihan untuk menjamumu. Iya. Summa qala lah, "Aftir wa summa kanahu yauman in syi'ta." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada lelaki yang berkata saya sedang berpuasa, aftir berbukalah ya batalkan puasamu wasum maka nahu yaman insyita dan berpuasa dari hari-hari yang lain apabila kau ingin coba lihat Rasulullah memerintahkan orang ini untuk berbuka karena puasa yang ditunaikan itu puasa apa puasa sunnah bukan puasa wajib ya wa fi sanadihi da'fun namun pada sanad periwayatan hadis ini terdapat kelemahan. Ya, hadis lemah tidak boleh diamalkan. Ya. <laughs> ya, tapi hadis ini terdapat kelemahan. Ya. Walahu syawahid syadidut syadidatul da'af. Dan hadis ini memiliki pendukung-pendukung dari jalur yang lain. Tapi juga pendukungnya lemah. Ya. Misalnya contoh ya. Misalnya hadis. So, suatu hadis. Sudah ya? Sudah selesai. Misalnya suatu hadis yang dibawa oleh saudara siapa? Siapa namanya? Saudara Syukri ya, siapa namanya? Ja'far. Ya, suatu hadis yang dibawa oleh saudara Ja'far. Nah, hadis ini lemah karena kelemahan hafalan Ja'far. Ya, misalnya contoh ya. Kemudian datang siapa namanya? Alfian. Datang Alfian, Alfian ya. Datang Alfian, membawa hadis juga teksnya sama dengan teks yang dibawa oleh Ja'far namun nah lihat coba lihat ya berarti Alfian mendukung hadis yang dibawa oleh Ja'far nah Alfian sendiri juga daif lemah ya tidak kuat hadisnya ya seperti ini ceritanya hadis ini ada penguatnya tapi ternyata yang menguatkan ini rawinya periwayat hadisnya juga lemah ya sama-sama lemah tidak naik ke kuat Ya, nah jadi hadis lemah itu bisa kuat ketika dikuatkan oleh hadis yang perawinya kuat hafalannya, dipercaya agamanya. Ini pendapat yang pertama. Wa hadha huwal masyhuru indal Hanabila wa huwa qawlu ba'di Syafi'iyah. Dan ini adalah pendapat yang terkenal menurut di sisi orang-orang yang mengikuti Imam Ahmad demikian pula pendapat sebagian orang-orang yang mengikuti Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang kedua kita baca cepat. Al-afdalulah an yuwasil saumah. Pendapat yang kedua, yang lebih utama baginya adalah menyambung puasanya. Maksudnya terus berpuasa, tapi hadir. Fala yakto amalah. Dan tidak boleh ia memutuskan amalannya. Maksudnya tidak boleh membatalkan puasa yang sedang ditunaikannya. Walaupun puasa sunnah. Wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam fa in kana sa'iman falyuti dan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa in kana saiman apabila ia sedang berpuasa falyusalli maka hendaklah ia mendoakan kata penulis isyarun bi anna bi an yuwasila saumahu wa yad'u li ahli li ahli ta'am pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi terdapat isyarat terhadap orang yang diundang dan sedang berpuasa hendaklah ia melanjutkan puasanya dan memberikan doa terhadap orang yang mengundangnya. Apa kata Rasulullah? Apabila ia sedang berpuasa, maka hendaklah ia apa? Berdoa. Rasulullah tidak mengatakan hendaklah dia apa? Membatalkan puasanya. Ada hadis yang tadi, tapi hadis yang apa? Lemah. Iya. Kemudian perayaan yang perlu diperhatikan. Illa idza kana yashukku ala sahibi da'wah sawmu wa yaqau fi nafsihi fal afdalu lah al fitru tatiban li qalbihi wa idkhalan lisururi alaihi namun perhatikan namun apabila puasanya dia melanjutkan puasa dia memberatkan orang yang sedang mengundang iya jangan sampai orang mengundang ai eh. jangan sampai dia tidak e, menyangka masakan kita ada apa-apanya misalnya toh? Nah, ya. ha, kata penulis, kecuali apabila puasa dia memberatkan orang yang mengundang dan akan menimbulkan suatu perasaan di hati orang yang mengundang, maka yang lebih utama ia berbuka dalam rangka menyenangkan hati orang yang mengundang dan memasukkan kebahagiaan di dalam dirinya. Iya. Dan pendapat ini adalah pendapat yang benar. Jadi dirinci, tidak langsung buka, iya. Eh, puasa sunnah, bukan dia mumpung enak juga masakannya. Tapi dirinci dulu, iya. Kita lihat orang mengundang, oh senang je kalau saya tidak makan, lanjut puasa. Tapi kalau berubah mukanya, iya. Langsung bermuka masam, itu lebih baik kita apa? Lebih baik kita berbuka. Iya. Saya kira sampai di sini, mesti ada terjadi satu pembahasan, yaitu pembahasan, apakah wajib bagi orang yang tidak berpuasa ketika menghadiri undangan makan, apakah wajib makan atau tidak makan? Ya, ini betul-betul Islam itu apa? Lengkap dari segala sisinya. Ya. Saya kira sampai di sini, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka kawatubu atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.